Bom, aqui ele fala assim: separar em camadas. Isso vocês podem fazer no software final. Definir a escala, verificar se tem sujeira, Às vezes vocês têm seu projeto e tem uma pontinha lá longe, vocês esqueceram. Tá? Então, quando chega no AutoCAD, verifica se está tudo junto. Tá? E uh, para transformar a polyline em linha. Essas quatro coisas feitas, você salva como DXF. Tá? Ainda no AutoCAD, vocês podem consertar algumas coisas. Por exemplo, se as linhas não fecham. Linhas de paredes e coisas assim. A laser não entende, ela não vai cortar, tá? Vai deixar aberto. Então, verifica se está tudo em ordem com as linhas. Também, nós queremos muito costume, vocês podem ver aqui, aqui até também... Ah, tá, poderia ser feito diferente? Vamos dar uma olhada aqui. Isso é muito importante. Isso é planejamento da planta, tá? E nós temos uh, as, cada, cada linha aqui é um corte, certo? Que a linha faz. Mas nós temos, por exemplo, aqui a, eh, a parte de cima e a parte de baixo podem ser uma única linha. Não precisa ser espaço, certo? Então, tenta fazer isso, muda suas peças gráficas, para que eu leia somente cada uma vez, não duas vezes, tá? E, uh, então, evita fazer isso Razões, isso é, é mais econômico no material, e menos tempo, tá? Vocês corta mais rápido a máquina, é, o, o, o material, e também vocês vocês uh, uh, usam, gastam menos a laser, né? Porque a laser, cada que passa, gasta. Então, o que mais deu trabalho para esses alunos agora era pegar seu arquivo no Revit, levar para AutoCAD, né? E não é, eles precisavam corrigir bastante coisas, porque você tem que isolar as peças, porque é um software BIM, né? Ele tem informações embutidas. Então, para separar as informações da tua forma, você tem que separar. Dentro do Revit é meio um pouco trabalhoso. E depois feito isso, você você já pode arrumar no próprio software, né? O software, etc., que a prancha fica desse jeito, tá? E não desce. E chega aqui, são poucas coisas, é somente uh, fazer essa parte de leias. Se vocês querem definir a escala, isso é importante, porque em é milímetros, nós tivemos vários alunos que esqueceram de colocar milímetros, e aqui no software da Laser ele não entende, ele vê 1,5, para ele é 1,5 milímetros. Tá? Então vocês têm que transformar na AutoCAD em milímetros, não deixam em metros. Tá? Ele não entende, ele vai tratar como se é menino. Então, vários alunos tiveram problemas aqui porque eles esqueceram de fazer isso. É, fazer esse é muito importante, transformar a linha, a polilinha em linha. Né? é? E muito importante também, muitos alunos esqueceram e salvar como DXF 2007. Né? Então, essa muita gente esqueceu também, chegou no software do próprio, do próprio cotadora e não funcionava. Aqui eu uso né, ela, então nós vamos uh, ligar ela, conectar com esse cabo no nosso laptop tá? e uh, ligar só a máquina, não a, a laser. A laser é separada, que são dois botões tá? aqui do lado. Tem o botão vermelho, que é da laser, está escrito da, da máquina, está escrito máquina. Então esse é o primeiro que vai ligar o quê? Ele vai ligar, vamos ligar agora para essa componente? Ele vai ligar. Ele vai ligar o A, certo? Ele vai ligar aqui, olha aqui. Esse é o China, se chama. ele indica a temperatura, Anne? Aqui. Vermelho. Ah, isso é grau Celsius. Isso tem que olhar sempre. Na semana que colocamos bastante maquete, é estava muito quente e não tinha ar-condicionado. De repente foi 29 graus. Se quer, 10 graus, tá? Não pode queimar. Então, nós paramos. Nós vamos parar, só às 7 da noite começávamos a cortar de novo. sai. E esse dentinho aqui, tá? Sempre deixando o máximo aberto. chega aqui, ele tem um sensor ali que faz ele parar não, que o não os, é, não, é, pula os pins, etc. Porque lá ele já vai, não vai conseguir cortar, ele vai só conseguir cortar. ok, deixa eu ver lá embaixo. Sim, pode, pode fazer a scan. É. Scan. Não, ele não tá fala, né? Deixa eu estar. Ah, sim, é Tem tá, várias. Tá, tá. Ok, agora você vê, eu tenho o quadrado, eu tenho o meu gravado o que, o que a vacinação Gravar. Tá então eu preciso mudar a ordem dos meus, das minhas camadas. Você está percebendo o que pode fazer? Aqui. Vai vendo lá de cima. Mais para cima. Então, então rápido. Ah, eu Você seleciona o azul e faz rápido. Ok. Então, primeiro gravar, depois cortar para não sair do lugar. Né? Eu corto pode chutar o porque material pode sair do campo, tá? Ok, aqui tem mais duas coisas para fazer. Então, você situou no cantinho, você prendeu os dados, optimização do cross. Não tem um ícone lá em cima.